O governo brasileiro vai lançar seu primeiro satélite geoestacionário. Mas você sabe como funciona um equipamento desses? E por que o país precisa de um aparelho assim? As respostas você encontra na reportagem de Adriano Godoy. À beira da estrada, a placa avisa: aqui tem um cabo de fibra ótica enterrado. É esse tipo de cabo que permite transmitir dados e ter internet. Mas e onde ele não chega? Esse é o caso de 1.282 municípios, além de grande parte da zona rural do país. Nesses locais, a internet vai chegar por satélite. O que esse satélite vai permitir é que esses municípios que hoje estão praticamente excluídos da banda larga, finalmente vão estar incluídos é, e poderão ter acesso em iguais condições com o restante do país. O primeiro satélite geoestacionário brasileiro vai ter duas funções. Será usado pelas Forças Armadas para melhorar a comunicação militar e também vai entrar no Programa Nacional de Banda Larga e cobrir todo o território nacional com internet. O satélite vai ficar a 36 mil quilômetros da superfície da Terra e vai girar na mesma velocidade que o planeta. Por isso, se chama geoestacionário, em relação ao mesmo ponto da Terra ele não muda de posição. O equipamento vai pesar 5 toneladas e meia e terá vida útil de 15 anos. A ideia é que o satélite estatal também possa baratear o preço da internet. Hoje, esses municípios, eles têm que, quando eles conseguem adquirir uma capacidade por satélite, eles pagam, chegam a pagar mais de 10 mil reais por um megabit por segundo, que é uma, um megabit por segundo que é vendido a, pela Telebrás a menos, bem menos do que 500 reais, por exemplo. Esse vai ser apenas o primeiro satélite geoestacionário estatal do Brasil. O governo planeja ainda lançar outros dois equipamentos desse tipo. Na próxima semana, você confere aqui na TV Minicom quais foram os primeiros passos dados pelo governo para lançar o satélite.